Kemana langkahku pergi Pasti ada bayangmu Ku yakin makna nurani Kau takkan pernah terganti Saat laut kau seberangi Jangan ragu bersalut Ku yakin hati kecilku Kau hanya untukku Walau ke ujung dunia Pasti akan ku nanti Meski tujuh samudera Pasti ku menunggu Karena aku yakin